Здравствуйте зрители, подписчики и гости канала. Сегодня у нас продолжение темы про воблеры. Будет обзор, ну, распаковка и обзор. Э, пришла очередная посылка. Здесь должны быть воблера. Ну, здесь вот вижу я на упаковке следы вскрытия. Не знаю, может быть это на таможне вскрывали. Такое часто происходит. Может, не знаю. сейчас посмотрим, может там чего-то не хватает, потому что у меня уже такое было. Приезжает Упаковка, да, она вскрывалась, это точно, потому что вот видны следы порванной бумаги. Ладно, сейчас смотрим. Три воблера нет, все три воблера есть, э, которые заказывал. Все нормально. Сейчас мы их осмотрим и вынесем по ним свой вердикт. Итак, в общем, шарясь по просторам AliExpress, я, готовясь к весне, в общем, у меня очень большие надежды на то, чтобы выехать и половить галавля. Сейчас я собираю такой небольшой комплект из маленьких воблеров. Там в предыдущих, э, в одном из предыдущих выпусков моих роликов там есть этот, э, ну, тоже есть обзоры на воблера. Но ну, там у меня в основном были э, воблеры торговых марок Трулиноя, Цуриноя и Биркин. Ну, как бы это все одно. А это совсем другой как бы производитель. Это произ... воблеры производителя Count Bass или Count CountBase. Ну что ж, распакуем. на, страни... на сайте Алиэкспресс, на своей странице, там они показаны, э, ну, что они идут в коробочках, но почему-то продавец мне их прислал вот таких вот пакетиках. Не знаю почему так. Может быть это уже в уже ну, в более последнее время они начинают поставляться в упаковках. Но ну, в принципе мне как бы это не, не особо не особо как-то меня это напрягает. Главное, чтобы воблеры нормально играли и ловили рыбу. Так. Ну, повторяюсь, воблеры торговой марки Count Base. Данная модель, это, как мы видим, это Crank. Заявленные характеристики, которые нам преподносит производитель, это длина воблера 40 миллиметров, это в этих границах. В теле, в, с лопастью от края кольца до края лопасти, от края петельки до края лопасти, это у нас получается 55 миллиметров. вес заявленный 4 грамма. Весов у меня нет, проверить не могу, но весы я заказал, может быть в следующих выпусках, когда весы придут, можно будет Э, можно будет э, как бы проверять вес. Ну, если по длине взять, то можно сразу же это все дело промерить. Так, 40 миллиметров это длина тела. Ну, так оно и есть. И 55 миллиметров лопасть задняя петелька. Так оно тоже есть. Ну, вес, как я говорил, не могу я проверить. Номера колец здесь номер третий. И крючки, одинарники стоят крючки, похожи они на овнаровские. На крючках в упаковке вот есть такие специальные одеты трубочки, чтобы при перевозке они не, не зацеплялись за посторонние предметы. Крючки довольно-таки острые, очень цапкие, с бородкой. Почему-то на, э, на, на странице Алиэкспресс сказано, что они не без погремушки. Как видно, вот специально в прозрачном воблере хорошо видно, что здесь есть два шарика имеется для огрузки. И хотя там написано, что э, он без погремушки, но погремушка здесь есть. Шарики работают. Этот передний шарик, скорее всего, используется как огрузка, а вот второй шарик, он в своей полости перекатываться, то есть вторая полость это является погремушкой. В данной расцветке воблер, по-моему, имеет свойство светиться в ультрафиолете. Единственное, вот что меня смущает, вот при рассмотрении воблера видно, что здесь крючки э, крепятся к воблеру на двух заводных кольцах. Решение, конечно, интересное. Ну, понятно, что вот эти крючки это крючки, которые используются для блесен. А вот э, крючки одинарные, которые используются для, для воблера, у них вот эта петелька, она должна находиться в плоскости самого крючка. И тогда можно было бы как бы использовать э, только одно заводное кольцо. И крючок был бы ну, в нужной для нас плоскости. Так как крючки здесь применены э, как бы для оснащения блесен, то пришлось производителю использовать два колечко заводных. Но ну, это, очень, кстати, тут можно попробовать снять крючок и зацепить его, и одеть специально, ну, без, непосредственно на вот эту вот петлю, что, в принципе, облегчит сам воблер, и этим самым можно сыграть и как-то скорректировать э, работу воблера. Ну, пока до этого далеко, эти, это мы потом позже рассмотрим, э, когда проверим работу воблера в ванной. Покраска выполнена на достаточно высоком уровне. Ну, есть некоторые искажения, вот немножко, но это все ерунда. Э, сверху воблер покрыт, видимо, лаковым покрытием. Ногтем оно не сдирается. Вот я пробую, все нормально. Ну вот на, на, на петельках покрытие краски сдирается, а здесь лака, по-моему, нет. А вот на самом воблере нет, не сдирает. Так, ну в общем, вот это такая расцветка. Заказал я еще вот такую под форель расцветочку. И такая расцветка интересная, капли краски по телу. Пятнистый такой вариант. Блин, мерцает лампа подсветки. И вот, как я заметил, в этом так, при такой покраске здесь видно сам воблер покрыт лаком, но он какой-то матовый. Ну, видно, да, вот если взять этот воблер и этот воблер, здесь вот оно отсвечивает свет, пускает блики, здесь такого нет. И здесь вот видно пластик прозрачный, а здесь пластик матовый. Все тело также получается матовым. Так, а какие здесь есть огрехи? Ну вот видно, по крайней мере на этом воблере вот есть некоторые огрехи при склейке половинок воблера. Видно воздушные прослоечки. Ну вот, когда пальцем провожу, здесь не слышно никаких выступов. С этим, в принципе, все нормально. Не знаю, вроде бы проблем не должно быть. Ну и, в принципе, этих бликов, вот видите, в шве блик, этого должно не, не должно быть. Если там ну, как бы было бы полностью заполнение клеем, их не должно быть этих бликов. На других воблерах ну, то же самое. Здесь на том воблере с краешку есть, а здесь наоборот, здесь краешку нет. Вот ближе к носовой петле есть такая непроклеенная часть. Так, и возьмем еще этот, посмотрим. Воблер. вот здесь, в этом воблере самая ну, проклейка в районе лопасти самая качественная. Здесь очень мало пузырьков, в шве. Ну, в принципе, их не, их не должно быть вообще. Так, ну, вроде бы нормально. Так, и еще сразу же нужно осмотреть вот эти места, где у нас находятся петельки. здесь именно хорошо проклеено. А вот на хвостовой петельке видно вот возле, не знаю, ли там вроде бы оно фокусируется нормально. Вот видно впадина туда, в тело воблера. Все это нужно будет залить э, суперклеем. Я для этих целей использую суперклей момент. Есть водостойкий там у них вариант, который под воздействием воды не разрушается. Так, здесь, ну, здесь нужно залить. И в этом месте спереди на всякий случай, да, там имеется впадина. Вот между двумя проволочками, которые выходят из тела. Вот здесь вот, ой, блин. Нужно взять вот в этом месте имеется вот там где находится грифель, там имеется впадина. Ее нужно будет проклеить. Так, ну аналогично и здесь, наверное, да, здесь вот тоже имеется впадина, не, за, не залитая клеем, четко видно. Тут даже вон пузырьки в самом пластике имеются. Ну это, ну Китай есть Китай, но вот цена на, на них это одно самое главное их преимущество. Ну, качество немножечко хромает. По центральной петле тоже вот в том воблере залито, а здесь вот в этом месте вот имеется впадинка. Сюда нужно будет подать суперклей, чтобы он, чтобы он туда затек. Также вот в этом месте. В месте выхода носовой петли из тела воблера. Так, ну, в принципе, обзорчик на этом все. Дальше мы переместимся в ванную для теста. Протестируем и посмотрим игру воблера, что он из себя представляет. А, да, еще как бы, ну, китайцы все копируют. Скорее всего, данная модель, вот у меня были воблера э, фирмы Salmo, модель Hornet. Модель Hornet, она выпускается в разных длинах, от там 12, по-моему, не, от 15 миллиметров и даль, больше с разными вариантами лопастей. Ну, в общем, вот эта модель Wobbler Account Base, как по мне, является копией одной из версий Хорнета от Salmo. И еще я забыл сказать, что данная модель э, Wobbler Account Base позиционируется производителем как модель номер HO22 или H022. На сайте, где я их покупал, имеются положительные отзывы от покупателей и использования на рыбалке данных лоблеров. Так, ну ладно, идем в ванну. И вот э, я в ванной. Сейчас будем проверять работу воблера. Предварительно я проклеил все места где были отверстия возле петель. Позаливал все клеем. Кольца здесь дубовые. Перед проклейкой я поснимал их, чтобы они не приклеились. Очень тяжело снимал, снимать было их и тяжело было их ставить на место. Ну, вроде бы клей подсох. Должно быть все нормально. На одном из воблеров я крючки не поставил. Посмотрим, как он себя будет вести без крючков. Ну, сравнить работу с полностью оснащенным воблером менее менее оснащенным. Посмотреть разницу в работе их. Возможно, это нам даст какие-то сведения о том, стоит ли э, воб... оснащение воблера об... облегчать с возможностью корректировки его работы. Здесь носовая петелька и с кольцом за колечко очень тяжело, что я не могу, у меня не получается зацепить, поэтому буду сразу же непосредственно за петлю цеплять, а не за заводное кольцо. Что, ну, что за, за заводное кольцо, что так, что не сильно его просто зацепить. Вот, зацепил. Ну что ж, вперед. О, кстати, да, там на сайте не указано плавающий этот воблер или тонущий. Сейчас смотрим. Оу, воблер тонет как топор. Ну вот видите, игра размашистая, амплитуда широкая, частота частота небольшая. Ну вот уже видно, а только что два крючка зацепились один за другой, но они э, как зацепились, так и расцепились. Воблер при игре заваливается со стороны в сторону. При быстрой проводке выходит в сторону на бок. Вообще нет, если прямо, прямо вести, все нормально. Четко слышно, как работает звуковая камера. Должно на видео слышать. Неплохо. Сейчас попробуем еще другой воблер. Другой расцветкой с полной нагрузкой. Думаю, здесь разницы никакой не будет. А вот с тем воблером, который без нагрузки, разница должна быть. Так, снять его тоже. Заводное кольцо мешает. Ну, елки-палки, так сняли. Ставим вот такой воблер. Кислотные расцветочки. говорю не совсем громко, потому что уже поздно, мои все уже легли спать, а я пока проклеил воблера петельки, пока подождал, чтобы клей высох, уже и 12 часов ночи, но хочу сегодня это все дело доснять уже и быть свободным. Сразу. Надо будет потом поснимать заводные кольца с носовой петли потому что одевать воблер как-то ну не камильфо или попробовать за заводное кольцо ужас что так совсем первый раз у меня такое так есть за заводное колечко так этот воблер тоже тонет как топор <laughs> без топорища то же самое игра размашистая амплитуда большая частота небольшая, ну, средняя, скажем так. Четко слышно работу звуковой камеры, вобль разваливается со стороны в сторону. Блин, извиняюсь, я резкость не сфокусировался. Вот. шарики. Шарик отчетливо трещит в камере. Так, и сейчас ставим, ставим воблер без крючков и заводных колец. Там кольцо только в носу, носовой петельки Вот этот воблер. Здесь при проклейке средней петли очень оттуда интенсивно шли пузыри воздуха. Но ну, потом клей застыл, и все нормально. Так, цепляем. Так, надо будет все-таки действительно эти кольца снять заводные. Это просто ужас какой-то. Блин, хочется, чтобы и видео не затягивалось смех, и грех. Вот, есть. Фокусируемся на ванной. Так. Ну, тут сейчас он без крючков получается такой, ну, он тонет, тонущий воблер, но он погружается уже намного медленнее. Так что я думаю, что даже если поставить, ну понятное дело, поставить поменьше крючки и снять те кольца, он все равно у нас останется тонущим. Плавающую версию из него сделать не получится. Так, ну пробуем проводку без загрузки. Интересно, что, честно говоря, или это мне кажется. нормально. что мне сначала показалось, что он на бок идет. В принципе, то же самое. Немножко интенсивнее колебания, потому что крючки служат неким балластом и сковывают движение воблера. Поэтому чем меньше крючок, тем лучше игра воблера. Ну все, в принципе, на этом все, игру вы посмотрели. Кому было полезным видео, ставим лайки. Новым пользователям, если вас не затруднит, подпишитесь на канал. До новых встреч. Пока. Всем не хвоста, ни чешуи.